аммонийдин туздарынын жегичтер менен аракеттенишүүсү пробиркага аммонийдин сульфатынын кристаллын салабыз бир нече миллилитр концентрацияланган натрийдин гидроксидинен кошобуз пробирканы бир аз ысытабыз лакмус кагазынын түсүнүн өзгөрүшү аммиактын бөлүгү чыгышын далилдейт тажрыйбаны кайталайбыз аммонийдин сульфатын нитратка алмаштырабыз бул реакцияны эритмелерди аммонийдин иондорун аныктоо үчүн пайдаланышат